follow us Gracias, remotely Sandra. or in person. Thank Buenos you, Sandra. Good morning, eh, everyone. Reitero los agradecimientos Once again, por acompañarnos. I es un gusto para nosotros estar aquí en Santa Cruz, eh, reencontrándonos con nuestra comunidad después de la pandemia. Y bueno, para dar comienzo a estas actividades en las cuales queremos bueno, un poco analizar el contexto de, algunos temas claves que consideramos de Internet en la región. Eh, a mí me toca bueno, traer el tema de Prevención 6. Eh, I, am going to chat about it on um, IPv6 then. Se pueden decir muchas cosas sobre de 6 y hemos dicho muchas a lo largo del tiempo. En nuestro, en nuestro primer evento post-COVID, una suerte de ensayo pequeño que hicimos en Montevideo, uh, hicimos una entrevista junto con Oscar eh, a Vinton Cerf, uno de los fundadores de Vinton Entre todas las cosas que Vinton Cerf siempre súper interesantes tiene para decir, él tiene esa cita tan famosa que dice que él se siente de alguna manera culpable de este problema que tenemos hoy con IPv4 y ipv 6. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de que ipv 4 fuera 32 pero dice, lo único que tengo para decir es que era un experimento. Era un experimento. Estábamos en 1977, era un experimento. Y bueno, el experimento se salió un poco de control y, acá estamos. esa cita me parece particularmente poderosa porque ilustra lo que ha sido la evolución de Internet en una frase Interesante pensar cómo el despliegue de Provisión 6 es transversal a todo lo que hacemos en Internet, a diferencia de otras tecnologías, RPKI, eh, NSC, que esas otras cosas que ustedes mismos me escuchan e hablar mucho, eh, resuelven problemas en un dominio más acotado y se prestan más para ir haciendo despliegues incrementales e ir probando cosas. Y 6, si recuerdan, capas Internet, es, transversal a absolutamente todo. Es una parte de Internet que si no la quiere cambiar requiere un esfuerzo colaborativo muy grande. Entonces, un poco lo que queremos reflexionar en este panel es eh, no ser en absoluto triunfalista. Tenemos un despliegue de Horizon 6 significativo en la región, pero no el que quisiéramos. Y sobre todo nos ha llevado muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? Déjame que les comparta una historia personal. Cuando me recibí de ingeniero en el año 98, cambié de trabajo, cambié de posición de trabajo en trabajaba. trabajaba en, ese momento no existía siquiera el nombre de ISF, era una empresa de telecomunicaciones. Y cuando llego de la oficina nueva donde iba a trabajar, eh, como pasa en empresas grandes, a uno le mandan personal y el jefe no sabe mucho qué hacer con ese personal que recién llegó y lo pone a hacer algo. Y cuando me pusieron a hacer a mí, me dieron un libro, unos documentos. Dice, ¿por qué no lees un poco de esta cosa nueva que viene, que es Hiperversión En ese, en ese momento, los documentos todavía había, imagínense que había menciones a algo que se llamaba IPNG, IP Next Generation bueno, eh, hace 25 años. Y si bien hoy tenemos una, penetración de Internet de alrededor del 30% por la región, que no está mal, estamos hablando de un usuario cada tres, nos llevó 25 años. Para ponerlo en perspectiva, nos llevó más uh, tiempo hacer eso que toda la historia anterior de Internet. Entonces, em, en este proceso claramente hemos hecho cosas bien, porque algo hay, pero también hemos quizás, no sé si decir que hemos hecho cosas mal, pero sí hemos dejado quizás pasar oportunidades. Me gustaría si podemos compartir la placa. Tenemos una placa que quisiera compartir con ustedes. Bueno, mientras bien la placa, lo que les quería, eh, quería poner, eh, mostrarles algunas estadísticas, o las puedo comentar, de hecho, no hay problema. Ah, bien. Si, si lo pueden ver, em, esto lo que dice es el promedio de el porcentaje de usuarios que pueden acceder a contenido de versión 6. Estoy esperando que saliera acá, por eso. <laughs> Em, en la región del año que estamos en un 31%, uh, más o menos, 31%. Es significativo, de vuelta, es un usuario de cada tres. Ahora hay dos problemas con ese Hay una simetría muy grande entre países hay países que están muy por encima de eso, hay países que están muy por debajo de eso. Y, de nuevo, insisto en el, largo periodo de tiempo que nos llevó llegar a este punto. Eh, una, la siguiente placa, si me la muestran, por favor, esta es más curiosa porque yo sé que a la gente le gustan este tipo de, de datos. Este, o sea, no saqué qué organizaciones son, pero esas son las primeras asignaciones de por país. ¿Sí? Ahí lo que les estoy mostrando fue que en el año 2003, cuatro países obtuvieron su primera asignación Fueron México, República Dominicana, Chile y Argentina. En 2004, siguieron Paraguay, Uruguay, y Venezuela. Y ahí en adelante, a las los últimos países que recibieron su primera asignación ocurrió en el 2012. Poniendo en perspectiva, hace exactamente 10 años ya todos los países de la región tenían al menos una asignación de 6. Y aún así eh, nos ha costado transformar eso en, adopción efectiva. Entonces, ahora sí, sin, más preámbulo, me gustaría darle la palabra a, nuestros panelistas. Si bien no voy a volver a leer sus uh, biografía, sí quería comentar <laughs> alguna cosa de por qué, los, nos pareció interesante contar con sus opiniones. Sandra me pasó una, Sandra Jaque, la presentamos, me pasó una, una línea para introducirla en la pareció absolutamente, genial la voy a compartir con ustedes literal como ella me la pasó. Soy una defensora frustrada de Hiperversión 6. Tanto en, su rol, en, mi rol de gerente técnico en la red académica y ahora uh, en la Universidad de Chile. Uh, uh, He impulsado Hiperversión 6, aunque no estoy segura de haber tenido éxito. Me pareció absolutamente brillante su introducción y creo que resume de alguna manera este, este, este, tema que le entonces, eh, ahí me gustaría darle la palabra a Sandra, que nos acompaña desde, Chile. Hola, Sandra. Hola, Carlos, mucho gusto. ¿Me confirma si me escuchan bien, por favor? Sí, sí. ¿Estás en mute, capaz? No, hablaba. ¿Me confirma si me escuchan bien? No, we, we can't hear you. Hola, mucho gusto. Hola. Esperemos un segundo que tenemos algún tema de audio. Este, le pedimos a Sandra si puede hablar un poquito para ver si lo... Sí, hola, bueno, un saludo a todos. Eh, espero me escuchen. Dicen que en Zoom se escucha bien, quizás allá en la sala. La escuchamos, pero muy bajito acá. ¿eh? Hola, hola a todos. Dale. Saludos. Eh, ¿Continúo o prefieres ir con otro panelista? Danos un segundo, Sandra, que vamos a tratar de arreglar el problema de sonido. Ok. bear with us a second until we can solve this. Yes, while we solve this uh, problem with Sandra's connection, let me mention that to increase uh, interactivity in this uh, session, please uh, eh, join uh, hashtag, uh, the, the platform that we are going to share. You're going to see a QR code and you have the link in the Zoom chat. So for those uh, in Zoom, you have to go to barra IPv6. Allí les vamos a pedir que escriban um, una palabra que describiría el futuro de IPv6. Es importante que escriban una palabra por casillero. <clears throat> En resumen, durante los próximos minutos que se va a estar desarrollando uh, este panel, mientras ¿no? Eh, los partidos panelistas estén interactuando, los animamos a que escriban estas palabras y al final de la sesión, Carlitos les mostrará los resultados mediante una nube de palabras uh, sobre los que identificaron más importantes para nuestra comunidad. Ahora mm, sí, eh, si pueden mostrar el código QR para que puedan escanearlo y los, participantes presenciales. Y si no, uh, como les mencioné, um, el enlace es hmm, ajaslide.com barra ipv Bien, ahora sí, Carlitos, la palabra. Now, Carlos, que... I give you A ver, ¿lo vamos con Sandra de vuelta? Ahí, ¿sí? ¿Me escuchan? So let's Hola a todos y todas. Hello everyone. todos. now we, we can hear her but not see her. Ahí pueden ver el código QR para que puedan ir escaneando. Sandra, tenemos el código ahí, un segundito. Damos unos segundos para que puedan escanearlo y vamos enseguida con Sandra Hack. Bueno, Carlos me pide si podemos seguir entonces con los otros panelistas. sí, de acuerdo vamos recuperando el audio de Bien, perfecto. Bien, perfecto. vamos a, hacer un cambio, de orden y bueno, eh, tal, como nos, tal, como nos, habíamos planteado el orden de exposición, eh, me acompaña Douglas Fisher acá. Douglas es eh, también, él dice que no, pero yo me gustaría presentarte que en este panel tenemos dos generaciones. Tenemos los más veteranos que hemos estado hace más tiempo y la nueva generación que creo que ellos la personifican muy bien. Ellos dicen que no, que ya no se consideran nueva generación, uh, pero yo los voy a dejar a ustedes que lo decían, que juzguen ustedes. Ah, Douglas, ¿qué nos puedes contar acerca bueno, de, tu historia con IPv6? IPv6? Gracias. Uh, bueno, mi historia con well. ipv 6 no es tan diferente de la, la, la, que, que, que contaste. Eh, eh, sí, eh, sí, está muy ligada a la, historia de IPv4, pero eh, yo tengo una retaguarda que viene del, de la red corporativa, ¿no? inicialmente en la red corporativa y no hay de telecomunicaciones y ISPs. Eh, lo mismo uh, acontecía la, yo estaba estudiando y parecía como un anunciador del apocalipsis. Ah, el IPv4 va a acabar, va a acabar. Ah, entonces eh, siempre se sentía así y todo me tomaba como mentiroso. <laughs> Eh, y cosas uh, y, todo, y desde aquel tiempo eh, yo vi que los, metodologías de transiciones que pasamos por muchas, que, acá, se baseaban en a Oh, todos los, todos los pasos correctamente. Oh, oh, o, ah, quiero decir con todos los pasos correctamente. No presumir que algo, que porque algo está funcionando está correcto. Ah, no, eh, por ejemplo, cuando hacemos un mapeo de un site o de un banco de datos uh, entre un front-end hasta un uh, back-end por IP y 4 directamente uh, um, ah, recorded, eh, eso está funcionando, pero no está correcto, uh, porque cuando vaya a hacer una transición, tenemos mucho problema uh, con eso. Uh, y, mi historia con eso siempre fuera de ser la persona, aquello chato, que la um, persona que ficaba aburrido a los otros, por favor, hacen correctamente, por favor, hacen correctamente. Y algunas veces me esquecía del por favor, y usaba algunas palabras pesadas. Please então, uh, do things correctly. I, eso es un, I would admit ah, the casi como una tradición mía. Soy la persona que habla de aquello que no se quiere hablar. Eh, um, so, creo que es eso. Me, gustó um, esa historia de, ser el, de alguna uh, manera el jinete del apocalipsis. Eh, yo, tenía otra comparación que usaba mucho que era, yo, crecí escuchando a mi abuela diciendo que el petróleo se iba a agotar uh, y nunca se agota el petróleo. En algún momento se uh, agotará, pero con Hiperversión 6 creo que nos, ha pasado un poco lo mismo. Quizás en algún momento, eh, y acá reflexionando sobre las cosas que quizás pudimos hacer mejor, quizás sobrevendimos muy tempranamente el problema y eso llegó a que después no nos creyeran demasiado. Bueno, gracias, Dulas. Eh, bueno, siguiendo con nuestro orden de panelistas, me gustaría eh, ahora sí traer a otro de nuestros panelistas remotos, a Leslie Daigle. Uh, Leslie va a hablar en inglés. Eh, uh, Leslie tiene, eh, tiene, varias, cosas muy interesantes que ella me gustaría que nos pudiera aportar. ella trabajaba para la Internet Society, y eh, estuvo vinculada a dos eventos que fueron uh, significativos en el Destiny versión 6, que fueron el World IPv6 Launch Day, y el World IPv6 Launch Day, que fueron, en mi experiencia, dos eventos muy importantes porque demostraron la viabilidad en el mundo real que era algo que hasta ese momento era mayormente teórico. Leslie además es muy activa y ha sido muy activa en lo que es los, los organismos de estandarización y ella tiene una historia que, en realidad creo que aquí en la región no la tenemos uh, tanto, que es ese proceso de creación de IPv6. Así que vamos con Leslie. Thank you very much and uh, uh, buenos días a todos. Um, the the truth is that um, I have a very different perspective than an ISP perspective on the deployment of IPv6 and its creation. Um, although I'm, I'm still pondering whether which generation I might be part of, if Carlos is correct that there are two generations. Um, but moving right along, um, I was chair of the Internet Architecture Board at the time when the the, the last of the fancier features of IPv6 were being set aside from the original proposed standards for the next generation of IP. Um, because at the time IPv6 was created, it was not only more address-based than IPv4, it had a lot of new features and um, expected benefits. And I think part of the, the oversell problem that Carlos mentioned at the outset is that um, these features were also promoted as being wonderful and nice. And in fact, they were far too complex to be deployed operationally by network operators at the time. So I think that didn't help. Um, the other thing I would say is that um, we really are running out of oil on the planet and we are really running out of IPv4 addresses. There are only 4 billion IPv4 addresses, and that's not enough for every person on the planet to make use of one. But the we have fooled ourselves over and over again by continuously coming up with new coping mechanisms for uh, handling this, how we how we allocate addresses and how we use them. Um, and that's important because if we want to have an internet like we've known the internet, which is to say, to have an internet that supports innovation and deployment across the globe, at some point, those coping mechanisms the the larger and more complicated uh, um, address translation tables are really going to get in our way and stop that. So um, we really do have a problem. We really do need everybody to deploy IPv6. Um, but let's talk, let's back up a little bit and, and talk about what happened a decade ago. I was actually in the room when ICANN handed out the final blocks of unused IPv4 addresses to the RIRs, and that amongst all the other signals was a clear indication we re really were running out. I was the chief internet technology at, officer at the Internet Society at the time, and we, we knew we wanted to do something to help move IPv6 forward. So we didn't say, hey, let's set up a day and ask everybody to deploy IPv6 because that's just running through the park, clapping your hands, trying to scare the pigeons. Instead, what we did was we talked with network operators and said, why are you not deploying IPv6? Do you see this as a problem? What are the stopping points? And we learned that the technical people at network operators were very aware that IPv6 was important, but the business case simply wasn't there. And part of the reason the business case simply wasn't there was because there was very little content available over IPv6. So on the one hand, network operators, ISPs, were planning increasingly complex carrier grade nets at the, at the same time, content providers were planning more involved services and the, the, the point at which they could not meet was if if all of this address translation was going on, the new services wouldn't work. So we were headed for a train wreck. So the long and the short of it is um, we, we, we knew that the content providers had to turn on IPv6, but they couldn't turn it on on their front door for fear of losing too many customers because of misconfigured uh, setups and or IPv6 tunnels that have been set up and still announced, but were actually defunct. So um, what we did with uh, the World IPv6 Day was the major content providers all turned on IPv6 for 24 hours to see what would happen. Um, and the good news is nothing bad happened. Of course, nothing bad happened because a lot of work had been done in the months leading up to that, including cleaning up some of those those mm, the defunct address translation at the network tunnels, as well as making bug fixes and deploying updates. So um, with with all of the content, the major content providers doing it at the same time, they didn't have the fear of losing customers to other content providers that would never come back. Um, so that was the World IPv6 Day. And then a year later, the content provider said, well, hey, we did our thing. Now send us some customers. So ISPs, you must deploy IPv6 in order for us to keep IPv6 on. And that was the point of the World IPv6 launch. So in all of this, all I really want to illustrate is that it really was a collaborative effort between uh, multiple industry players and also notably between would-be competitors. And so when the network engineers from different parts of the of the industry that come together to really look at what is the problem we need to solve and how can we work to solve it, big things happen. Muchas, muchas, muchas gracias, Leslie. Súper interesante cómo, esas actividades eh, marcaron un antes y un después y cómo me parece interesante pensar cómo a veces hace falta una acción de shock. y lo traigo porque oh, en algún momento de alguna forma debiéramos repetir. Siguiendo entonces con esta primera, esta primera etapa de, uh, participaciones, me gustaría ahora darle la palabra a Wesley. Wesley, em, también para mí es parte de la nueva generación. Eh, viene, eh, tiene su empresa, pero tiene, viene, quizás viendo el tema de que es desde otro ángulo, que eh, Wesley es muy activo en el tema de entrenamiento y dar entrenamiento a, quienes van a ser los próximos técnicos que van a continuar con el despliegue de redes en la región. Wesley, muchas gracias. mi historia con IPS es un poco graciosa, un poco interesante porque ya tengo aproximadamente ah, unos 11, 12 años, años de evidencia con el ip e y todo <laughs> empezó en mediados de 2000. 2010, cuando yo trabajaba en un ISP, un ISP mediano así, con unos mil usuarios, y estaban empezando a hacer las implementaciones de IPv6 y decidieron por elegir un alguien para ir a tomar una capacitación de IPv6. Y en lugar de elegir uno de los gestores de red, ingenieros y todo más, eligieron un muchacho que estaba allí para hacer documentaciones y ese muchacho debería de tomar el curso y después replicar a todos dentro de la empresa. Pero el muchacho trabajaba en el, sector de desarrollo de software, o sea, de redes en sí no uh, sabía nada. Y eso en realidad me incomodó muchísimo porque fue un conocimiento desperdiciado. Y desde 2011 yo dejé esa empresa ya incomodado con todo el tema de IPS que yo no pude aprender y tuve la oportunidad de tomar un curso de NICR de IPS en ese año, de 2011, juntamente con el inicio de mi operación en Brasil, que en posteriormente lo vendí. Y antes de tener mi propia asignación de recursos IP en yo ya tenía IPS implementado. establecí un túnel con New Electric, tomé un barra 48 y de ahí hice la implementación. O sea, desde prácticamente desde mi cliente número 10, él ya tenía IPS implementado. Yo vi que la necesidad de la gente de aprender a implementar IPS era latente. Y obviamente, ya me conocen personalmente, saben que a mí me gusta enseñar. Entonces yo aproveché esa oportunidad para empezar a editar pequeñas capacitaciones para empresas de cómo implementar el IPv6. Y eso en 2012, 2013, hasta que obviamente armé una escuela y estamos muchísimos cursos, enseñamos mucha gente. Y en estos poco más de 10 años que tengo de vivencia de IPv6, acumulo algunas historias, algunas graciosas y otras, puede decir que son lamentables, son tristes incluso de comentar. Una de las historias graciosas fue que en mediados de 2015, más o menos, un ISP de Brasil tuvo la petulancia de decir que dejemos que estos ignorantes implementen IPv6 porque todas las IPv4 que resten van a venir para nosotros que no queremos implementar. Esa fue una de las historias más graciosas que pude absorber de esa, situación y obviamente usamos eso como combustible para decirle a la gente, no, eso es una ignorancia, eso no es así, va a llegar el tiempo que si uno no convierte ese ip 6 es de la misma manera como, como decía Carlos, dejar de usar combustibles fósiles y empezar a usar combustibles eléctricos. Va a llegar en, un tiempo, no sé, 50, 100, 200 años que eso va a suceder y el que no se cambie se va a quedar sin auto, sin poder manejar. Y una historia triste pasó hace cinco días. Recién en 30 días estuvimos en México dictando una capacitación de IPv6 para un montón de gente y de los alumnos que salieron de ahí pronto se empezaron a implementar IPv6. Tenemos un caso en Honduras de un alumno que implementó y en 30 días ya convirtió 800 usuarios y ya tiene como 700 megas de tráfico exclusivamente en uh, IPv6. Y ese mismo alumno es eh, consultor de redes para otras empresas y al intentar establecer sesión BGP con un gran carrier de nuestra región, el ingeniero de red de ese carrier le dice, no lo hagas eso, vas a tener demasiados problemas cuando te metas con eso de Estamos uh, hablando de cinco días atrás en el año 2022. Y eso de verdad me dejó demasiado triste porque el alumno vino a mi profe, por favor, ¿cuáles argumentos yo tendré que usar con esa gente que se cree demasiado grande porque son continentales, tienen cobertura Estados Unidos, México, no sé, Centroamérica, otros países, y creen que son los dueños de la verdad. Eso de verdad me, deja demasiado triste porque las empresas grandes que ya deberían de impulsar, o sea, al establecer una sesión, si yo voy a comprar un servicio dedicado, no, aquí están los datos para establecer sesiones IPv4 e IPv6. ¿Crees que te dé una mano? Gente, una sesión BGP y uh, IPv6 son para los que tiene la práctica de configuración del router de borde, no le va a costar más que 10 minutos para configurar una sesión BGP en el router del cliente y algunas políticas de routeo para que eso empiece a funcionar. Eh, Entonces, eso de verdad me deja muy triste. Y son historias que yo acumulo en estos poco más de 10 años trabajando con Gracias, Wele. Son muy ilustrativas esas historias de, de, ver todo lo que todavía tenemos para, para hacer. Creo que ya podemos ir probar de nuevo con Sandra. Sandra. Sí, hola. ¿Me escuchan? Hola, ¿me Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Me tuve que poner aquí los audífonos. Bueno, primero un saludo a todas y todos. Eh, felicitaciones al LACNIC por su aniversario. Es un orgullo para la región, así es que saludos y éxito por muchos, muchos, muchos años más. Como bien comentaba eh, Carlos, yo no sé si sigo siendo una defensora de IPv6, lo fui por supuesto en su momento. Eh, ya después supongo que iremos a hablar del futuro y ahí podré compartir también pensamientos digamos. Em, pero claro, haciendo historia, digamos, ya van casi 20 años, más de 18. Eh, y yo diría que a nivel académico en Chile, lo que yo conozco, por supuesto, en mis dos roles, tanto en la red académica de Chile como ahora en la Universidad de Chile no puedo mostrar un caso de éxito y eso obviamente que entristece, digamos. La verdad es que creo que habría sido mejor que yo partiera porque no tengo historias eh, felices que contar em, y no cerrar con algo más triste, pero bueno, ya, ya eh, hablaremos del futuro también. Eh, nada, solo un poco de historia y mi, involucramiento con IP versión 6. yo creo que Rauna fue la red académica chilena, probablemente el primer bloque que se asignó en Chile ya eh, a inicios del 2000, en el 2003, de hecho, eh, que comentabas tú, Carlos, digamos. Em, así que bueno, desde esos inicios ya empezamos a impulsar el uso de IPv6 en el ámbito académico en Chile. Y recordando, eh, cuando este, eh, recibí la invitación, me acordé que participé en representación de la red latinoamericana, Red Clara, en el lanzamiento mundial de IPv6, que fue en Bruselas, en 2004. Eh, entonces, claro, es increíble darse cuenta que la verdad casi 20 años, como bien tú decías, eh, Carlos. Esto es un recurso que <laughs> sabemos que en algún minuto se va a agotar, pero todavía no ocurre. Por lo tanto, yo creo que eso mismo hace que no podamos tener casos de éxito eh, que contar, digamos. Y pensando también en la historia, digamos, algunos, creo yo, errores que se cometieron al principio, em, hablábamos mucho de migrar hiperversión 6, o sea, votar hiperversión 4 y poner hiperversión 6. Y obviamente eso es imposible posible hace 20 años atrás, hoy día es difícil, eh, todavía creo yo. Eh, entonces, eso para mi gusto causó mucho la desmotivación. Al tiempo después empezó a hablar no de adoptar, de dual stack, en fin, pero al principio era migrar. Entonces eso radical yo creo que también jugó en contra. Y nada, en el ámbito académico siempre había motivación por experimentar y conocer las ventajas de Pearson 6, así que eso hizo que se mantuviera. Eh, pero bueno, como dije, yo diría que hace ya casi 20 años a nivel académico, creo que en Chile casi no existimos en ipv 6, ustedes manejan las estadísticas, pero yo creo que somos de los países que tenemos muy poca adopción. Eh, y hace poco me tocó coincidir con varios colegas y eh, estuve ahí, por supuesto, porque como sabía que iba a conversar con ustedes, sondeando en qué estaba hiperversión 6 ah, en las universidades en Chile y yo diría que en general no está en el radar todavía. Eh, básicamente por prioridades, todavía está la sensación de que no me pierdo eh, mucho, digamos, no estando conectado en IPv6, en fin. Em, este, bueno, y solo para terminar, recuerdo también eh, que parte de, y yo creo que eso sigue estando en la mente, digamos, de, de algunos TI en las universidades, que la curva de aprendizaje es mejor que la haga otro y luego yo solo replico, por una parte, y por otro lado, probablemente la industria tampoco ha jugado tanto a favor, en el sentido que nos ha ayudado a resolver temporalmente algunas falencias de versión 4, como el tema de NAT, por ejemplo, que se utiliza mucho a nivel también de universidad. Entonces, nada, eh, a 20 años yo creo que estamos todavía despegando, eh, pero bueno, eh, supongo que hablaremos del futuro y veremos cómo acelerar. Eso es lo que yo puedo compartir. Gracias, Sandra. Así te pudimos escuchar perfectamente. no te das problema. El, orden efectivamente era otro. no, hay ningún problema. Em, ahora estando más o menos a la mitad del tiempo que tenemos asignado, vendría la siguiente parte de alguna manera. ¿Cómo lo vemos a futuro? ¿Qué pensamos hacer con esto? ¿Cuáles serían los desafíos o cuáles serían las, de alguna manera, las estrategias que ustedes consideran que, por ahí debiéramos implementar o, los caminos que debiéramos seguir? Entonces ahora, eh, como se me, mezcló el orden, <laughs> creo que voy a repetir el orden, el orden que veníamos manejando. Así que eh, Douglas, te parece? ¿Cómo seguimos de acá adelante? Eh, antes de responder un poquito sobre eso, voy a tomar la verdad de quebrar un poquito de protocolo porque en la primera respuesta estaba un poquito nervioso porque hoy una, una quiebra de orden y eh, también nervioso porque olhando desde acá, uh, eh, usted hablaste de, generación. Ah, yo, yo veo desde acá muchas cabellos blancos estas son la, la, la generación anterior. Aquellos que pasaron por lo tiempo que se escogía DECnet o otro protocolo y así tuvieran que migrar realmente de protocolo. Eso fuera una gran, un gran desafío. Y migrar para IPv6 <laughs> este es un desafío sí, muy grande, pero son grandes héroes también. Pero respondiendo a su, su pregunta, eh, yo creo que que una cosa que hablamos ontem oh, en, un tutorial que estaba viendo, no existe bala de plata. Entonces, Ah, o, qué, o quiero decir con eso. No, no se re, ah, vamos todo a hacer 464 XLAT, que yo pienso que sea el mejor técnica de transición para un ISP. No, va a conseguir hacer eso en todos los ISPs, en todos los escenarios, y mismo dentro de un, uno, un único ISP no va a funcionar eso en todos los escenarios. Entonces, también entonces vamos a usar todo stack. Vamos a usar los stack, pero stack no se no, tenemos IP, y direcciones IPv4 disponibles ah, para todos. Entonces, ah, tenemos que usar CGNAT. Entonces, y, también tenemos que usar eh, para, mirando para data center, con, tomando como por ejemplo Meta, eh, eh V6 only, con alguna técnica de transición de entrada de conexiones. Entonces, ah, pero para todos esos escenarios, eh, remetiendo un poco a, que yo hablé en inicio, ¿Qué es la diferencia de eh, ser una implementación dolorosa o sencilla? Respetar todos los demás protocolos que están perto del de, protocolo de capa 3. Eh, ¿Por qué? Porque la Internet es una sucesión de cosas que una depende de la otra. Entonces, para que el IP funcione correctamente, el Ethernet tiene que funcionar correctamente, el TIA 68A e también tiene que funcionar correctamente. Ah, arriba de todo eso, eh, el DNS, el HTTP, entonces, eh, eh, todas las técnicas de transición confían en otros protocolos, confían que los, que los usuarios van a usar eh, técnicas, van a respetar aquello que fuera diseñado. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que ah, lo que debería, cuando vemos algún tutorial diciendo, ah, lo que debería hacer aquí es usar eh, un nombre de DNS, pero para simplificar vamos a usar eh, un IP directamente eh, configurado acá. Ah, aquí, acá debería ser una ACL correctamente, pero no vamos a um, colocar para simplificar. Todo eso son formas de incentivar a tener problemas de aquí a dos años. Estos problemas eh, son, monstruos, monstruos que voltarán en la noche para nos pegar. <laughs> Eh, y, cuando digo eso, digo de por ejemplo, eh, tuve de historias, tuvimos escenarios de implementación de IPv6, donde el cliente de consultoría aceptó la implementación de IPv6. Cuando comenzamos a implementar, muchos problemas con resolución de DNS aparecieron y todo. Eh, y por falta de preparo psicológico de ellos y uh, nosotros también, toda la implementación fuera abortada. Eso fue una experiencia muy, muy mala. De otro lado, tenemos, tenemos cosas muy buenas, como por ejemplo, empresas, empresas que dependían de Care eh, y las cajas, las cajas que hacen eso tienen limitaciones, estaban con su capacidad limitar, simplemente habilitando con poquísimos comandos, habilitando lo IPv6, eso lo dio una sobrevida de eh, casi dos años para que pueda repensar y hacer todo completamente. Entonces, eh, lo que, veo para el futuro es eh, hacer, respetar todos los protocolos de todas las capas, todos, desde el, desde el planeo de capa física hasta capa de aplicación. Eh, Y una otra cosa que, que yo veo como futuro también es eh, incentivar cosas como uh, only e o B4 como rodando en topo de B6. Lo que quiero decir, también Alejandro mencionó sobre sesiones BGP que son establecidas sobre B6. El next hop de los paquetes B4 es un IPv6. y eso sería una gran facilidad para todos. Facilitemos y eso puede ser considerado también y por ejemplo, la vigilancia de, um, de grandes quejas como, como es de eh, entonces, eh, veo eh, eso como, como, como, el futuro. Y también una parte de, que veo que es una parte de, LACNIC en, esa parte, en ese uh, tema. Uh, eh, y, quién sabe también otras instituciones uh, and, es que se cobren más ah, asertivamente, no sé si en español, pero con una con, con gran que, eso uh, se eso sea hecho por los, ISPs, incluso eh, quebrando la barrera de que es el escopo técnico uh, uh, operacional para escopo administrativo de la CNIC. Eso es un, eso es, yo sé que es un paradigma tremendo, eh, pero eh, implementar IPv6 costa dinero. Gracias, Wesley. perdón. Tengo que apurar con el tiempo ah, porque um, tenemos que ser bastante De todas maneras, me quedo con una reflexión que me pareció muy interesante, que es uh, el, hecho de rechazar una implementación porque hubo algún problema. una tolerancia al riesgo que quizás ha desaparecido un poco. Me acuerdo de algunas migraciones de, otras tecnologías de 4 que tú mencionaste también, que también tuvieron muchísimos problemas y de todas maneras sí uh, em, Bien, eh, ahora eh, de nuevo uh, con seguiríamos con el orden como el orden nuevo de alguna manera, seríamos con Leslie. Eh, me gustaría escuchar de ti, Leslie, cómo ves tú, desde, tu, desde tu lugar, la evolución de, de 6 y cuáles deberían ser los próximos pasos que las comunidades deberían seguir. Leslie? Sure, thanks. Um, so I think that there's Uh, an important point in all of this, which is yes, there is less risk tolerance now than there was 20 years ago, than there was 30 years ago when IPv6 was first being designed. So, in general, I think one of the key takeaways is internet standards should not be designed without the direct engagement of network operators to bring network operator realities into the considerations. Um, and as part of that, that means also the network operators have to find the resources to participate in those processes. But that aside, for IPv6 specifically, or for networking in particular, I think there are there are two ends to the spectrum for possible futures. One, continue with IPv4 only and wind up with increasingly complex net network address translation at all levels with all of the attendant expectations that everything is going to be an island and very complex and interoperation challenges, or move towards IPv6 only at some date in the very, very distant future that we don't need to decide now. Um, those are the two ends of the spectrum for, for the future. And the only thing that needs to be done now is pick where you want to land on that spectrum. It's going to be hard there is no no easy path forward from this point because it's either complexity with NATS or it's complexity with dealing with not having enough V4 addresses to do the proper V6 transition plan. So accept that it's hard and then don't do it on your own. You can't solve it all on your own. You have to work together with the whole community that you have assembled in that room there and online to understand when is the problem that you're having not unique to you, and how can you collectively solve it? When we did the conversations with uh, with network operators before the World IPv6 Day and launch, we were it was not just us talking to them; they were talking to each other because we brought everybody together. And so there were certainly cases where network operators would say, "Well, I need this feature in v6 implemented, but my vendor says I'm the only one asking for that. And somebody else from a different network, network operator turned and said, wait, I asked for the same thing and they told me the same thing. So clearly, you know, lies were being told to each individual network operator when they weren't talking together. So talk together, work together. It is ugly, but the only way to get through this to the desirable outcome is to work together, find the immediate problems and solve them. Muchas gracias, Leslie. Hay un montón de temas interesantes you, para mirar de aquí a futuro. Y bueno, me gustaría darle la palabra. Adelante. Wesley, ¿Cómo ves de acá en adelante? ¿Cómo se mi reflexión sobre el futuro del IPv6 se va a iniciar con dos preguntas al público. La primera uh, pregunta pueden contestar y la segunda pregunta solamente pensar. ¿Quién aquí se va a más de seis meses al gimnasio o practica algún deporte hace más de seis meses? Ok, ahora ¿Cuál fue el día o cuáles fueron los días más difíciles? Seguramente el primer día, el segundo día, la primera semana. Entonces, el futuro del IPv6 e e depende de superarnos la barrera del primer día, de la primera semana. Ningún día es tan malo, tan malo que dure más de 24 horas. Uh, Entonces solamente ocupamos superar el primer día, superar el segundo día, superar el tercer día y después vamos a estar con el físico del IPv6 en forma fuerte, ¿verdad? Entonces, el futuro del I.P.S. depende de que rompamos la barrera de la dificultad, uh, que salgamos de nuestra zona de uh, confort, uh, porque es muy confortable estar en un lugar donde todo técnicamente funciona, anda bien, corre bien, los clientes están satisfechos y vamos a implementar un nuevo protocolo que quizás nos podrá traer alguna clase de inconveniente como comentó Douglas y principalmente el la mayoría de los dueños del ISP no tienen el psicológico preparado para, para conllevar con esas circunstancias y acaban por desactivar todo lo que ya se hizo. Entonces tenemos que superar esas barreras. El primer día, segundo día, primera semana, primer mes y después cuando vemos ya está todo migrado. Creo que los que están ahí, como han comentado Douglas y Carlos, que ya pasaron por otros cambios de protocolo, saben que uh, fue muchísimo más difícil cambiar de los protocolos anteriores hoy estamos solamente con una nueva generación de que técnicamente debería de ser más, fácil. Entonces tenemos que hacer eso, mirando hacia el futuro, que levantemos del sillón y demos el uh, primer paso. Un día tras uh, otro, tras otro, hasta que tengamos todo listo. Gracias, Wendy. Me, gustó mucho esa imagen. Eh, brillante. <laughs> Es, es, muy cierto. En definitiva, ipv 6, si bien tiene sus diferencias, no deja de ser casi lo mismo que IPv4. Entonces, eh, si en algún momento subsistimos migraciones de protocolos donde no eran ni siquiera los mismos cables que habían usar, los cables eran diferentes, eh, deberíamos poder dar ese primer paso que Bueno, ahora sí, Sandra, ahora sí, contanos tu futuro. Sí. Bueno, yo comparto también con lo que dices tú hace al principio. Em, yo creo que es imposible pensar que no va a llegar el momento en que efectivamente tengamos que estar conectados a nivel de hipervisión 6. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Yo creo que una de las cosas que podemos aportar dentro de las universidades es seguir exigiendo a, los fabricantes, aunque yo creo que eso ya supongo que es una etapa superada, pero el soporte de hipervisión 6, fabricante de equipamiento Um, y a los proveedores de servicios exigir que soporten también IPv6. Uh, eh, y en el intertanto seguir em, con la curva de aprendizaje. Yo creo que ustedes juegan un rol súper importante Y nosotros ahora dentro de la Universidad estoy en estos uh, momentos, em, uh, eh, seguir eh, en este camino y poder estar, digamos, presentes, y ya bien lo estamos a nivel de conectividad, poder estar presentes a nivel de servicio más, más pronto que tarde. Por lo tanto, la conclusión es hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo. Eh, comparto el concepto de eh, colaborar y, no inventar la rueda, digamos. Ya, ya, han pasado 20 años, algo se ha aprendido. Eh, por lo tanto, seguir avanzando y pensando que ojalá más pronto que tarde podamos estar en la versión 6 activos active ah, Ánimo, Sandra, ánimo. <laughs> Oh, y bueno, no me estoy diciendo que tengo la voz, hoy estoy con una alergia espantosa, así es que estoy haciendo esfuerzo para que la voz se escuche. Yo eh, iba a comentar y, se me pasó en el momento algo, algo que me pareció muy relevante que comentó Leslie, que es la necesidad del involucramiento de los, proveedores de Internet en lo que son los procesos de estandarización. Eh, nosotros aquí en LACNIC tenemos mucho más éxito, les uh, diría, convocando a la comunidad de, proveedores de servicios de lo que le tiene, por ejemplo, el IETF. E e en el IETF hay, un, e tema serio de involucramiento de los operadores y eso se hace notar porque uh, falta la perspectiva uh, operacional en muchas cosas y eso quizás ha sido también uno de los factores que, ha conspirado contra una adopción efectiva de, de gustaría entonces ahora eh, hacer un ejercicio que está un poco fuera de, fuera de guión. Eh, si podemos proyectar la placa de, la nube de palabras de las slides, a ver qué, nos está diciendo nuestra, nuestra audiencia. Y ahí con, me gustaría invitar a Wesley y a, Douglas a, ver qué, cosas interesantes podemos sacar de ahí. Uh, ahí viene, ahí viene. Ya llegó acá. Bueno, yo voy empezando mientras, llega la pantalla grande. Ahí está. Bueno, la dinámica esta lo que hace es acumular y eh, presentar de una manera gráfica resultados de frecuencia de palabras, básicamente, que de alguna manera dan un poco el, feeling de la sala, ¿verdad? Eh, la primera palabra que está aquí es indispensable. creo, que, podemos coincidir. creo, que, no hay, en este momento no hay plan B en Internet, no hay otro IP, no hay IPv8, no hay IPv10, nadie siquiera se plantea semejante conversación. Em, no sé, ¿alguna que le llame la atención? Wesley Douglas. Yo tengo un par, pero Sí, es indispensable, no hay otro camino a seguir y de igual manera, si pensamos mucho, no tomamos acción. Así como si ocupamos irnos a un médico, un doctor, hacer un estudio y de ahí empezar un tratamiento, aunque sea largo, tenemos que empezar y es un tratamiento indispensable para que sigamos teniendo una buena calidad de vida. Y la calidad de vida de Internet depende indispensablemente de la adopción masiva de IPv6. O sea, vivir hoy sin, IPv6 no es algo más que uno uno deba pensar o que uno deba elegir, vivir, implementar, crear nuevos sitios, nuevos nodos, empezar nuevas redes sin implementar el IPS materiales ah, hay de montón. En el sitio del hay muchísimo contenido práctico para eso. Entonces, sigo en el indispensable. Bien. yo la sigo mirando de acá. Eh, inagotable. Esa es buena, es um, efectivamente inagotable. Desafiante, sin duda. Creo que eso creo que quedó claro en el panel de hoy, que es, que uh, desafiante. El futuro de Internet también. creo que estamos todos de acuerdo con eso. Eh, una cosa que me, llamó atención, eh, una es tristeza, por favor, no pense así. No es verdad, no es verdad. La tristeza es solo la dolor de los primeros ejercicios, no día siguiente. Uh, Después pasamos para uh, la, parte buena. Y una cosa me llamó mucha atención es IoT. Eh, una cosa que es verdad sobre IPv6 es que IPv6, ello para devolver la realidad de punto a punto de la internet Internet. Y IoT es, no es server-centric, no debe ser pensado como server-centric como tenemos hoy el IPv4. Entonces, eh, con IoT tenemos junto a, la, necesidad de punto a punto. eso es una cosa que me llama mucha atención. Eh, Excelente, yo iba a nombrar esa misma, la que les había notado. A ver, eh, inminente Ah, yo creo, quiero pensar lo mismo, que es inminente, pero también es cierto que hace 20 años pensaba lo mismo. Eh, market driven, eso, es interesante. Creo que, digamos, en el éxito reciente de Inspiración 6, éxito relativo, creo que hay una componente importante de, de, influencia de los mercados. Eh, viable, me gusta esa. Obviamente es viable, eso creo que ya quedó comprobado. Viable un usuario de cada tres ya es una, no es una cosa que uno pueda fácilmente dar marcha atrás tampoco. No es fácil recordarlo. <laughs> <laughs> Esa es muy buena. Sí, efectivamente. Para eso existe el DNS, ¿verdad? Para eso existe el DNS, exactamente. No hace falta recordarlo, eso existe el DNS. No me acuerdo cuál de ustedes dos mencionó algo que me pareció también muy interesante, que es eh, tú, Douglas, cuando seguís el camino de una implementación de algo y te encontrás con el IP literales. Eso siempre estuvo mal. uno hace una red en IP4, eso también está mal. No está mal Pero a veces el hecho de tener que hacer coexistir dos protocolos que dependen de un tercero para coordinarse expone problemas que a priori no eran tan evidentes. Em, ¿Qué más? Em, crecimiento, sí, sin duda. Promisorio, me gusta también lo fácil recordarlo, te voy a contar una cosa, Perdón, flexibilidad me gustó mucho porque IPv6 en, una implementación correcta da la flexibilidad de que el usuario pueda gestionar sus propias redes. Y hablando de modelos de negocio, un ISP puede ofrecer esa gestión de sus redes del usuario para el usuario. O sea, en una renta de un modem y algo así, puede ofrecer una posibilidad de gestionar esas subredes, redes de invitados, redes de juegos, de sensores de seguridad, pisando IoT. Entonces, es muy interesante ese tema. No es fácil, quiero volver sobre no es fácil recordarlo. No es fácil recordarlo, depende. Yo me acuerdo del rango de documentación de IPv6, 2001 de 8-32. Ahora, de los rangos de documentación de IPv4 no tengo ni idea y siempre termino usando la 1 o la 10 Con lo cual hace un tiempo que vengo convirtiendo todas las slides que llevo hechas, que son miles, a tratar de usar pero fundamentalmente porque me resulta más fácil recordar los rangos de documentación. ¿Qué más? Innovación, sin duda eh, es, eh, no doubt about that. Una, una, de las yo le diría a, mi, juicio de las cosas más importantes que nos dio Internet con respecto a otras redes de comunicaciones es la capacidad de poder innovar sobre la red y producir servicios nuevos y darnos la capacidad a nosotros, a cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros podríamos innovar sobre la red porque cualquiera de nosotros tenemos la, capacidad de conectar un dispositivo, enumerarlo, intercambiar tráfico sin pedirle permiso a nadie. El este de permissionless innovation es una de las cosas quizás la más importante que nos ha dado Internet y que es lo que ha dado la explosión de servicios y cosas que tenemos hoy. En, en, una red donde hay una multiplicidad de capas de traducción y complejidad intermedia, como mencionaba Leslie, eso se vuelve, más difícil. Entonces creo que sí que el IPv6 es, un elemento eh, habilitante de la innovación. Una cosa que me, me llamó la atención es más seguro eh, eso eh, eh, eh, es una cosa que es un ah, paradigma porque ah, el NAT supuestamente traza alguna supuesta seguridad que es una, seguridad mentirosa, que es fácilmente ah, contornable. Y cuando eh, el IPv6 acaba con la obscuridad, entonces muestra la, la vulnerabilidad que ya existían eso es, torna necesario que se sea seguro. todo eso es una cosa muy linda, muy bonita. Exacto. Bueno, creo que creo que por aquí deberíamos ir cerrando el, panel. Quedan apenas un par de minutos. Eh, les quería agradecer a, Sandra y a Leslie que nos acompañaron remotamente. Este, agradecerles a todos por escucharnos, agradecerles a Wesley y a, Douglas por habernos acompañado. Eh, a todos ustedes por haberse sumado al ejercicio de las slides y haber compartido sus ideas que ya vieron que las pusimos a buen uso. Y bueno, eh, agradecerles y espero que nos, sigan acompañando toda la semana y que podamos compartir una, semana intensa de, intercambio y aprendizaje. Muchas gracias a todos. gracias, Carlos, y a todo el panel. Nos despedimos.